chiamo Franco Cicerchia, sono un ceramista, figlio d'arte perché mio padre era ceramista fin dagli anni 70. Mi chiamo Lisa Forte e sono una designer junior. L'altra eh, ragazza si chiama Giulia Giovannini e è stata una mia collega universitaria. E mm, insieme eh, abbiamo collaborato durante gli anni universitari Ex Materia eh, è il gruppo di lavoro che abbiamo formato insieme. Eh, abbiamo colto l'opportunità di partecipare ad un bando europeo che eh, era promosso da Artex, il Centro per l'Artigianato Artistico. Etrusca è una collezione di prodotti aumentati. Aumentati perché ehm, diciamo che quello che noi vediamo sono degli oggetti fisici, però hanno un'estensione virtuale. Questo perché ehm, eh, oltre che il prodotto abbiamo anche il servizio che si lega adesso. E questo servizio eh, lo possiamo diciamo, ehm, esperire grazie alla realtà aumentata. Allora, gli oggetti sono stati ripresi dalla tradizione etrusca, dalla tradizione della tavola. Grazie a questo servizio eh, possiamo vedere eh, come cucinavano determinati eh, cibi, de determinate pietanze. In questo modo l'utente eh, può eh, diciamo, prendere ispirazione e immergersi in questa, in questa, tradizione che si lega poi a quelle che sono le nostre radici. Ogni prodotto ha mm, un simbolo e questo simbolo può essere diciamo, scansionato e, e, può accedere a questi contenuti ulteriori eh, che appunto raccontano sia la storia, mm, diciamo appunto come dicevo, della tradizione etrusca, ma eh, anche la storia di chi eh, ha eh, realizzato questo oggetto, quindi in questo caso abbiamo eh, il nostro artigiano Franco. Sì, le, le forme diciamo, sono state rivisitate diciamo, eh, in una chiave moderna. E soprattutto forme direi, che, che si potevano, diciamo, che permettevano il rapporto fra artigiano ehm, contemporaneo e tecnologie avanzate come poteva essere la stampa 3D, quindi abbiamo adattato un po' anche queste forme alla, alla loro riproducibilità eh, con, attraverso questo rapporto fra la mano dell'artigiano e, e, la stampante 3D. Questa diciamo, estensione permette all'utente di eh, accedere a dei contenuti, eh, questi contenuti eh, rimandano a ehm, quella che è la storia diciamo, ehm, a cui si ispira eh, quel determinato oggetto. Un altro eh, contenuto eh, riguarda eh, la bottega virtuale eh, ossia tramite ehm, eh, l'app appunto eh, l'utente poi può accedere virtualmente ehm, nella bottega di Franco. Eh, infatti abbiamo fatto delle riprese con eh, eh, camera 360 che ehm, permette poi all'utente di entrare in bottega anche se non è qui fisicamente. Il progetto è in work in progress possiamo dire, abbiamo i prototipi fisici realizzati da Franco e stiamo lavorando invece sull'app ci siamo posti questo obiettivo di arrivare ad ottobre con, eh, con ehm, tutto quanto diciamo, eh, realizzato, e questo perché ehm, il progetto è stato scelto per ehm, l'esposizione della Dutch Design Week eh, di ottobre. L'intesa c'è stata, anzi la cosa più importante di tutto il progetto alla fine era questo, non tanto l'oggetto in sé, ma era far incontrare delle figure, il designer con l'artigiano eh, era fondamentale insomma, questo, questo passaggio.